俺の勝ちだいいぞ Get ready, f i たらばごめん行くぞ来い Get ready, fight! らばごめんはあそこか戦いたくない私を行かせて聞いてくださいハヤブサさんハヤテへの誓いお前は死なせん行かせるわけにはいかんそして忍びの道道は無目厳しいものと知れ Get ready, f i 配するな邪魔よ負けられんな 友のために Get ready, fire! からはごめん 足らず生くることままならずおお前はまさか Get ready! 全ては我が死したてまつる 消耗されんごと Get ready, fly! ごめん邪悪は消えた長いは無用